百秋武道具店の動画こんにちは百秋テレビショッピングのお時間です今日ご紹介するのは全米が泣いた全自動ゆで卵むき器エッグピーラーですいやマイケルゆで卵をむくのって本当にめんどくさいよね誰がマイケルじゃわかるわかるよでもそんな時これさえあればあんな卵 こんな卵も全部一瞬で剥けちゃうその秘密はアメリカの NASA が新開発した未来型 AI テクノロジーにあるんだこの AI が適切な殻を剥く角度スピードを自動的に判断し信じられないスピードで次々と卵の殻を剥いていくんだ信じられるかいナンシーナンシーってわし男やで わかるわかるよ。人って自分の目で見たものしか信じられない生き物なんだ。じゃあ早速やってみよう。準備はいいかい、ボビーどう見てもこの顔でボビーちゃうやろがい。すごいのに、本当にすごいのに、ちょっと張り切っただけなのに。こんにちは、百秋ブログ隊のうがです。やってますか今日は どうしても小手打ちが斜め打ちになってしまう斜め打ちになってしまうっていうお話をしますこれ難しいよねなかなか治らないよね先生から小手打ちを斜めから打ってるよって注意された人 いないかな多分全国に3万人ぐらいいると思うんだけど、そのぐらいみんなやってる癖なんです。僕自身も中学の頃は完全にやってました。だってこの方がかっこいいし、最短で打てるし、とか思ってたんだもん。このコテを斜めから打つっていうのは何がダメかっていうと、とにかく左手が体の中心から外れてしまうので、刃筋が通らないんだよね。刃筋が通らないってことは一本にならない。それと、相手にこっちがコテを打つっていうのがバレるんだよね。 だからあんま良くないってこと今日このビデオを見るだけで小手打ちが斜め打ちになる2つの悪い例とそれぞれの原因と直し方が分かるようになりますだからこのビデオを見て一生懸命練習すれば面を打つのか小手を打つのかわからないような怒りで最速最短で 先っちょで当てるような小手ではなく、打ち切るような小手の打ち方がわかるようになります。もう当てっこ剣道は卒業だそれではまた今日もできるだけわかりやすく説明しますので聞いてください。スタートです。悪い例その1としては、左手は体の中心にあるんだけど、 斜めからとか横から打ってくるような小手ここでちょっと考えてほしいんだけど小手打ちっていうのはスピードだけで打ってるわけじゃないんだよねスピードだけだと絶対こっちが打っていくより相手が避ける方が速いじゃあ何かっていうと相手が面を打ってくるのか小手を打ってくるのか分かんないここ迷う反応が遅れるその一瞬の隙を打つから 当たるんです。ということは、こちらはどういうコテを打たないかといけないかというと、相手に面を打つのか、コテを打つのか、バレないようなコテ打ちを打たないといけないわけです。難しい言い方をすると、怒りって言います。怒り。面の時にはまっすぐな怒り。で、コテの時には斜めからの怒りだと、コテを打っていくぞっていうのがバレちゃうんだよね。 面を打っていくのと同じようにまっすぐなおこりでコテを打つと相手からすると面来るのかコテ来るのか分かんないってなっちゃうわけだよねだからもうあと少し非常に今もったいないことしてますもうちょっとでできますじゃあ早速直し方なんだけどこのコテを横から斜めから打つっていう人のほとんどが右手で竹刀を引っ張り上げるような打ち方をしてるんですこんな感じでね これは、ここが中心になって市内が動いてる。じゃなくて、ほんの少しでもいいから、左手を掴むんです。左手を押し出すように固定を打ちます。市内のどこが中心になるかというと、さっきここだったんだけど、今度はここです。 ここをぐーここを打ちますここをここを固定して打つような小手打ちをします右手で竹刀を引っ張り上げるとどうしても斜め打ちになってしまいますじゃなくて中心をぐーっと攻めて最短で一瞬で小手を打つためには左手を押し出すようにしてここを中心にしてパクッとそういう小手打ちが打てるともっと上手になると思います 悪い例の2としては左手そのものが体の中心から外れちゃってこういうコテを打ってくるとこれはもしかすると先生の指導もあるかもしれないんだけど左手が自分の体の中心から外れた時点で基本的には刃筋っていうものが通ってませんだから一歩なりませんここでイメージしてほしいのはハエたきなんだけど ハエがいて、ハエ叩きするときに、横からこんなハエ叩きする人いないでしょハエ逃げるよ必ず最短距離まっすぐ行くでしょこれと同じ。こんな大げさにやんなくても大丈夫だから、その方が早いから。小手打ちっていうのは、相手がまっすぐ構えてたら、相手の竹刀と平行に打っていきます。絶対こうクロスしないんだよね。交わらない。相手の竹刀と平行になるように打っていきます。 あとは左手とおへそがつながってるイメージです剣道では左手は必ず体の中心にありますそして最後にこういう打ち方をしている人っていうのはね両肩が水平になってないんです必ず左肩が上に上がっちゃってるんだよねこういうこういう打ちになってるからとにかく左肩が上がっちゃってる肩を下げる肩を下げるここは水平両肩水平で小手を打ちます以上が